大家好，今天我们来分享第四十一个技巧：听一个弦乐器。我们在听一个乐器，一个西达琴，或是古筝，或任何东西，有很多音符在那里。要保持警觉，听它的中央核心，它的脊骨，所有的声音都围绕着那个中心在流动。听那个最深的流。 他将所有的音符都串在一起，那个中心的就好像是我们的脊骨，整个身体都有脊骨串在一起。听那个音乐，保持警觉，穿透那个音乐，找出它的脊骨中心的东西。它继续在流动，将每一样东西都串在一起。音符来了又去。 然后消失，但是那个中央的核心继续在流动，要觉知它。基本上，就它的来源而言，音乐是用来静心的，尤其是印度的音乐是被发展来做静心的方法。印度的跳舞也是被发展来作为静心方法的。对作者来说，它是一种很深的静心。 对观众来讲，它也是一种很深的静心。一个舞者，或是一个音乐家，可以是一个技术人员。如果没有静心在它里面，他是一个技术人员，他可以是一个伟大的技术人员。但是这样的话，那个灵魂并不在那里，只有身体。唯有当那个音乐家是一个很深的静心者。 那个灵魂才会出现。音乐只是外在的事情。当他在弹西达琴或古筝时，一个人不只是在弹他的西达琴，他也是在弹他内心的觉知。西达琴继续在外进行，而他强烈的觉知继续在内进行。音乐向外流出，但是他是警觉的。 经常觉知到他最内在的核心，那可以给予三摩地，那变成狂喜，那变成最高的顶峰。据说，当音乐家真的变成音乐家，他将会毁掉他的乐器，因为他已经没有用了。如果他仍然需要他的乐器，那么他还不是一个真正的音乐家，他还在学习。 如果我们真的能够玩音乐，同时静心，那么迟早内在的音乐将会变得更重要，而那个外在的将会变得不仅比较不重要，到了最后，它将会变成一个打扰。如果我们的意识往内移，而能够找到内在的音乐，那么外在的音乐将会变成一种打扰。我们将西达琴丢掉。 我们会将乐器丢掉，因为现在我们已经找到内在的乐器，但是如果没有外在，它是无法被找到的。有了外在的东西，我们就能够比较容易变警觉。一旦我们变警觉，那么就离开那个外在的，而走向内在。对于听者，那个情况也是一样的。 但是，当我们在听音乐的时候，我们在做什么？我们并没有在静心，相反的，我们是在使用音乐作为某种酒精的东西。我们是在用它来放松，我们是用它来忘记我们自己。这是很不幸、很悲惨的。被发展来提升觉知的技巧，竟然被利用来帮助睡眠。 人类就是这样继续在危害自己。如果有人给我们某种可以使我们清醒的东西，我们将会用它来使自己变得更昏睡。那就是为什么好几千年以来，那些教导都被保密，因为他们认为将这些技巧给昏睡的人是没有用的。他将会使用它们来帮助昏睡。 他们无法以别的方式来使用它，所以那些技巧只给一些特定的门徒，只给那些准备好要摇醒他们的昏睡，准备好要被粉碎而脱离他们昏睡的人。我们一直在使用音乐或跳舞来作为一种药物。如果我们想要用音乐或跳舞来作为药物，那么。 他们不仅会变成昏睡的药物，他们也会变成性意念的药物。所以要记住这一点：性和昏睡是连接在一起的。他们越昏睡，他们就越有性；那个人越清醒，他的性就越少。性基本上是根于昏睡。当我们是清醒的，我们就更有会有更多的爱。 整个性的能量会被蜕变成爱。这段经文说，当在听弦乐器的时候，听他们合成的中心的声音，他们完整的中心的声音，就这样，片在，然后我们就会知道，那个被知道的，或是那个值得知道的，我们将会变得片在，对于音乐。 找出那个合成的中央核心，我们将会变得清醒。带着那个醒悟，我们将会骗在。现在，我们在某一个地方，在一个我们称之为自我的点点上。如果我们变得清醒，这个点将会消失。然后，我们将会在任何地方，我们将会在每一个地方，就好像。 我们已经变成一切，我们已经变成海洋，变成那个无限的，那个有限的是跟着头脑，那个无限的是跟着静心进入的。今天我们就分享到此。